Shpresoj që gjyshi të më mësojë disa stile ninjash në vendin e tij! Mirë se erdhët! Ju mund të hyni në dyqan! Ja ku po vij! Hej, prit pak! Jo, jo, jo, në asnjë mënyrë. Tani shporruni nga këtu, injoranta. Po ju lutem Genun Zaj, ne kemi vetëm financimin për të, do të ishte vërtet shumë mirë nëse do të pranoni. Po pra, aman o burri i dheut pranoje këtë gjë të lutem. Nuk dua të dëgjoj këto budallëqe. Nëse nuk ikni do ju nxjerr me shqelma përjashta. Ne do të kthehemi. Ju lutem merreni në konsideratë. Është një listë e gjatë që do të marrin pjesë shumë veta në festival. Nuk ka shanse të fokusohem në atë kurth turistik te një festivali. Jeta ime nuk varet nga këto idiotësira. Kapej, tashmë ke harxhuar gjithë atë kohë duke u marrë me blerët e tua, kështu që ke një mijë praktika për të bërë. Tani! E, po, gjyshi, duhet të themi mjeshtër. Pasi të kesh mbaruar përsëritjet e praktikës, vendosi rrobat me larë dhe gatuaj ndonjë pilaf se po sharroj për bukë. E, sigurisht, mjeshtër. Çfarë do të bëjmë me të? Hë, ku di unë i shkreti? Ti e di që ai është gjithmonë kokëfortë. Epo, unë jam dorëzuar fare me të. Hë! Hë! Hë! Pra, unë doja të dija për atë festivalin. Po tani çfarë pate me festivalin? Është një festival i organizuar që supozohet të jetë dhuratë për të nderuarit e shpirtrave tanë, paraardhës që na shohin dhe na mbrojnë. Pra domethënë ata paraardhës janë ninja apo jo? Po çfarë ka të bëjë ky shkatërrim me festivalin? Kjo nuk është një shkatërrim siç thua ti dhe kurrë nuk ka pasur ninja në fshatin tonë, është thjesht një përrallë që duan ta flakin tutje. Kjo është e gjitha. Ah, ti thjesht hesht dhe vazhdo trajnimin djalosh. Përshëndetje, është ndonjëri në shtëpi? Kush je ti? Genun Zaj, kështu supozohet. Supozimi ishte i saktë, por çfarë do? Përgatite vetën. Unë e di se kush je ti. Ti do të harrohesh në vdekje. Çfarë do ti me gjyshin tim? Ha, ti fëmi mistrec! Kujtës, kur vjen direkt e pa më luajtur mua si fillim! Sa kokëfortë! Min top! Shpërthimi i flakëve! Min top? Min top! Sulmi i erës. Kapej, a je mirë? Unë jam mirë, por jam i shqetësuar për ty. E po këto janë thjesht disa gërvishje të vogla. A ishte vërtet një sulm një topi, a i? A je ti një ninja? E po nuk mundem të ta fsheh më këtë. Paraardhësit tanë kanë jetuar këtu për breza e me radhë në fshatin Iga. Megjithatë, kjo faltore e ninjave nuk është bërë më shumë se një legjendë. Unë i kam mbajtur të fshehtat e ninjave me gjithë jetën time. E dija që ninjat ishin të vërtetë. Sa shumë po lëvizin ato dyer. Çfarë është kjo gjë? Ai po flet. Au. Hë? Çfarë është kjo gjë? Po nuk jam i sigurt, por di që nuk është krijesë e kësaj toke, por ndoshta një alien. Një një alien? A je i sigurt? Nëse është ashtu, ai do të më kafshojë fytyrën. është në rregull, për sa kohë që je me zemër të pastër, nuk do të të kafshojë. Më lejo të të kthej shumë qindra vjet më pas. Ishte një meteor i madh që ra në planetin Tokë. Kjo krijesë doli prej tij dhe vendosi ta bënte fshatin Iga si shtëpinë e tij. Por banorët e fshatit menduan se ishte një demon ose një shpirt i lig. Pra në një farë mënyre fshatarët e kishin frikë këtë krijesë. Paraardhësit Shinobi ishin ata që zgjodhën të krijonin këtë faltore dhe të fshihnin sekretet e fuqive dhe teknikave tona Shinobi përkrah kësaj krijese. Është sikur të jetë bërë nga çamçakëzi ose diçka e tillë. Gjithsesi, shumë ninja misteriozë erdhën nga vende të tjera vetëm për këtë krijesë. Ndoshta kjo është arsyeja që ata ndërhynë në banesën time. Por çfarë kërkojnë nga kjo gjë, gjysh? Për shkak të lidhjes që ka me fuqitë e fshehta prej shinobi, hë? Ha, këtu qenkeni fshehur ju, ha? Hë? Bëjeni më të lehtë punën duke na e lënë neve në dorë. Po ja fut kot fare, spurdhjak, por çfarë do saksisht? Ah! E gjyshi. E vërteta është se motivet tona nuk kanë asnjë rëndësi për ty. Unë kurrë nuk do t'ju lë që ta merrni atë. Unë do të qëndroj dhe do të luftoj. Jo, Kabej, largohu nga këtu. Unë do të mbroj gjyshin tim dhe atë krijesë gjithashtu. Çfarë ishte kjo? Ça dreqin? Gomshi, në rregull, e kuptova. E pamundur! Në rregull, le të shkojmë! Shkoni! A e di ti që gjyshi yt ka dhe një vëlla binjak Gen Riuzaj? Ai u largua nga Iga për në fshatin Koga dhe më pas vazhdoi të kapërcejë detin. Dëgjo, kjo është e rëndësishme, ti duhet të kapërcesh detin bashkë me Gomshin që të vizitosh vëllain tim Genriuzaj dhe atje do të mësosh të vërtetën për ninxhat. Ti do që unë të kapërcej detin me Gomshin? Por, por me ty çfarë do të bëhet, gjysh? Unë duhet të qëndroj. Çfarë? Oh! O, nuk mund të të lë pas, gjyshi. Kabej, djali im. Ti duhet të mbash gjakun e një shinobi. Ky rrugëtim është fati yt. Gjaku i një shinobi, pra unë jam një ninxha. Në rregull gjysh. Në rregull gomshi, do të shkojmë përtej detit. Për sa kohë të kem ty pranë, unë do të jem i fortë sa njëqind veta. Gomshi, është kënaqësi të jem me ty. Kapej, qëndro i fortë dhe vigjilent. Sigurisht gjyshi. Shko ninjala! Hua! Hua! Hua! Fitore!